はいこんにちはということでねえっ、ー、と今日はあのスマラクトさんというお店にお呼びいただきましてあのチャレンジメニューを挑戦しに来ましたで一応メニューの方が、えっ、ー、と、総重量 4.5kg の、えー、チーズダッカルビになりまして、えっと、ちょっとこのパンに関しては今日はあの僕わがままで食べたいって言ってつけていただきましたなんで一応あの通常の、えー、チャレンジ内容で言うと、まあ、このパンはつかずに一応ここの4 5 k g のみって形になります 一応あのルールとしては制限時間が1時間で、えー、成功で無料で失敗しますと、えー、4800円のお支払いとなります、はい、一応あのこちらのお店さんですねあのチーズ専門店ということであのこういったタッカルビ以外にもあのいろんなチーズのメニューがあったり、まあ、お酒があったりしますんでもしよろしければ皆さんも足を運んでみてくださいということで早速チャレンジに行きたいと思います さあ行くぞじゃ行きますはいはいよいスタートでいただきますいただきますでよ Mm-hmm. ました to ごちそうさまです <laughs> ちょっとチャレンジ結果が、まあ、ちょっとあのパン込みなんであの正式ではないんですけど <laughs> えっとそうすると何分だ18分5秒ですかね18分5秒です <laughs> いや美味しかったですごちそうさまでした